よろしくお願いいたします。久しぶりの参加となります。千葉県から参りました西だと申します。えー、鳴子がちょっと難しいので、最前列の方、よく見てください。飛んできます。避けてください。僕には入ってますんで、怪我すれば私の方に手つけてください。目だけは避けてくださいね。 言い方はいいですかそれではお願いします